магниттин уюлдарынын ортосунда тик бурчту айлана турчу рамка жайгашты эгерде рамканын тегиздиги магниттик индукцияга жарыш жайгашса анда рамкадан ток өтүп жатканда айланып баштайт сол кол эрежеси боюнча ампердин күчү рамканын карама каршы бетине карама каршы багытталды качан рамканын тегиздиги магнит индукциясына перпендикуляр болсо анда рамка айланбайт ампердин күчү бир сызыкта багытталды айланууда рамка токтобош үчүн чынжырдагы токтун багытын өзгөртүү керек рамкага бириктирлген атайын жарым тегерекче ток булагы менен туташып байланыш пластиналарында сыйгаланат